Palang araw naman po sa inyo. This is Mr. Once Again TV and your host, Nas. So, tayo ko sinasabi, start today with a big smile. Ngayon naman, magluluto tayo ng apretadang walang gulay. Yan. So, a few lang ha. So, don't fail to watch. Apo, dito na tayo. So, magluluto tayo. So, ano ba yung mga kailangan natin gawin? So, kailangan natin ng tomato paste. Number one, liver shred. Siyempre, ito kalahati lang naman. Then, paminta. Yan, may konting asin at saka laurel. Okay. Then, ito. Yan, haluan natin ng bawang, sibuyas, bell paper, yan, tsaka isang grida sili para medyo may anghang, di ba? then, kalahating kilong manok. Ayan, mga kakoy. So, ayan po ha, bago tayo mag-start, anong gagawin natin? Kailangan natin muna ang mag-relax. Ayan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, like and share this page para more, di ba? Video, ma-update ka. So, okay. So, check muna natin. So, mas maganda klase kasi ano, yung uh, old uh, yung Reno at saka to same so yung ibang uh, klase kasi hindi mo ano malalasahan yung pag ano niya atay hindi ka tulad to talagang uh, malalasahan mo so start na tayo ha okay step yan tuyin muna natin yung kawali painitin then lagyan natin ng mantika okay ayan lagyan na natin ng mantika but next pakuliban natin yung mantika Siyempre, gagawin natin, magigisa tayo. No? Igisa natin yung bawang at sibuyas. No? Okay. Mamaya pa, hinaan natin na po, masyado malakas. Hindi masunog. Ayan. So, kunin natin natin uh, ah, Ricardo here. Ayan. Ayan natin sila. So, kadalasan, ang una nilalagay is yung check natin kung may init. Okay, medyo may init na. Talagyan natin yung sibuyas. Uh, kumukulo kasi medyo basta ang ating hawaan bagong dino. Eh. So, ayan. Kaya natin ang sibuyas. Oh, pag uh, golden brown na siya. Ayan, hindi na natin gano'n lutuin. Sunod natin yung magic beweng. Ayan. Kunin na natin bago natin. Okay. Medyo kakulay natin yung bawang. Ayan, habang pinakakulay natin ang bawang. Ayan, ito yung uh, mala diskarte ni so once again na pagluluto na walang gulay ha mabilis na luto kasi walang mabili at saka mahal so ito mas tipid kaya ito na po yung sinasabi natin ito mga ka-OA ha cook with nas kung tawagin kaya lagyan natin yung sili para lumasa agad siya ayan tapos pala ito ng lumasa okay after yan kukulin natin yung ating may wagang Hop. Sabi naman. Ayan. Kunin natin yung baboy. Ayan, kalahati yung baboy. Kunin natin yung isa baboy, yung baboy. Ayan. Nalagyan mo ng liver spread? Oo. Ayan, nalagyan natin yung rabay na. Ang mga lutong bahay. Ahoy! May kulusay. Yan, halu-haluin. Haluin natin ng konti. Haluin natin para hindi lusit. Ayan. Natin medyo mag-half-cook siya. Kamuti. Bago natin lagay yung ating uh, yeah, wow, nangangagal yung sili. Lumalasa na siya. Kaya mga natin siyang ano, maluto ng ilang minuto lang para maluto yung ating chicken. Diba? So, ayan. Babalik-dabin natin natin yung iba para ma-half cook siya. Okay. So, paklang natin ng ilang minuto para ma-half-cook natin. Okay, wait natin ha, okay? Ano, din natin kumulo ng uh, talagang kulong-kulo siya bago natin uh, lagyan ng pampanasa. Ayan, oh, para mas masarap. Diba? Hmm, mabango na. No? Konting halo. Ayan, malapot na rin. Kumukulay na rin. Okay. So, mga white. Balik na rin para kumapit yung ketchup or ketchup. Tawagin natin. Oh, yan ang mga lutong bahay ni once again oil. Oh, diba, mga ka-OA? Eh, minsan yun lang ito makikita kasi talaga eh, uh, ah, discarding ano lang to. Pinoy, pag walang gulay, at least may manok. Mahalaga. Meron kang pang ulam na makikita sa rep. Okay, yan. Pakulin lang natin ng mga ilang minuto <clears throat> para mas maganda. Ha? Makompleto. No, hindi lang natin. Maglapat siya ng ano, kulay, no? mahalo ng gusto lahat ng Ricardo at lumasa at sumiksik doon sa ating nilagay na manok. No? Hintay tayo ng 5 minutes. Okay? Wait lang. Okay, ayan. Once again, kumula na. No, binuksan natin. <clears throat> ayan, medyo kumulay na siya. Kumapit na. So this time, lalagyan naman natin yung ating pampasarap. Ayan. So isang buo lalagyan natin para malasa kasi matamis na masyado. Ayan. Ayan. So, after nyan may lagay natin, ibili natin para kumapit. So, inahin natin ng konti ng apoy. Ayan. So, lagyan natin sa ibabaw ang may bagong sili. Para may konti ang hang. O, di ba? So, takpan natin a few minutes again para humalo yung lagyan natin pampasarap, pampalasa. No? A few minutes again. So, mamaya pwede nang i-serve yan. Diba? So, hintayin natin. Kami minuto. Okay, we'll be right back. Okay, check natin. After 5 minutes. Ayan. Wow, ang bangon niya bag. Diba? Hindi halatang walang gulay. Nakatipid tayo sa gulay. Kung ano lang available natin dito sa bahay, yun lang nilagay natin para maluto yung ano. O, di ba? Apretadang walang gulay. Ayan. So, meron namang gulay yan o sili. Diba? May sili tayo nilagay. Gulay yan. Meron naman kahit paano. Ibig sabihin yung mga main na main na gulay, di ba? Ito na patatas, carrots, di ba? Dagdag lasa. Sarap, grabe. So, taste lang natin muna ha, kung talagang ano na. So, ayan. Mamaya na, mag-serve tayo one serve para malaman natin kung gaano siya kazara. No? Yung luto nating uh, made from nuts. No? Apretadang walang sahog na gulay. No? So, wala siya mga main course na ano, gulay. So, yan lang ang nilagay natin. Okay, mag-serve tayo mamaya. Okay, balik ako ulit kayo mamaya a few minutes. Okay, ayan na po ang ating uh, apredatang ala chamba ni na. So, ayan, oh, no, walang sahog na gulay. Only sili, ha? Yan lang, okay? So, check natin kung masarap talaga yan. Okay, wait lang. Oh, once again, naluto na natin mga ka once again, ha? Naluto na po natin yung ating apretadang walang sahog na gulay na main dish, no? So, sili lang, pinakano lang yan. Tsaka manok, sauce, rio, hinado natin, paminta, laurel, diba? Kapampalasa. So, this time, the final judgment, diba? So, titikman natin kung talaga malasa siya o talaga pasado sa panlasa ng Pilipino. Yes, malambot. Hmm. Hmm. tama-tama. Huling-huli ang lasa ng tunay na apretada. So, don't forget to watch. Kung hindi ka pa naka-like, subscribe, and share this video for more video from Mr. Once again. Okay? Maraming salamat. Thank you for watching for the next video.